gentlemen，大家跟我一起来！哎呀呀，哎呀呀，我的那个恰恰，哎呀呀，哎呀呀，我的那个恰。Hello，thank you，thank you very much。哈，哈喽 thank you，thank you very much。哈，哈喽 thank you，thank you very much。我一说别提我了。 왜? <laughs> 네? 哎呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哈哈哈哈！No no no 哈哈哈哈！

para americano. 小松。